share the video biko share the video if you are joining me share share the video biko ị na-esonye m ị na-atụsa gịnịzighọtago we must continue make i cover my ada maazị nnamdi kano eh, nwa chinemeru jbicu thank you for joining me o oh, ngwa share the video share share share share share tụsaba dị ozi <laughs> we must continue <laughs> onye bechaa akwa oficha anya ịghọtago share the video onye na-agba ọsọ onye gba ọsọ nne netwọk respect kwa onwe biko share the video share share share share share the video share the video tosawa the ozi biko if you are joining uh, allow your friend to join too please so many people amụrụ that na m nọ life please share the video so that it will get to others go go share the video because uh, so many people keep joining facebook every day and we must uh, continue the campaign awareness ịghọtago biko share am the video share the video invite your friends to join you and watch uh, Nwaada Achalugo ịghọtago don't mind the infiltrators share the video tụsalụ m because all the very very important you understand it is very very important share the video <laughs> walabile bicycle biko enyiwe ọbụla ị na-esonye m asị gị nnọọ rinne you all are highly welcome share the video share share share anọ m live na so many pages and uh, anywhere you are watching me from asị gị nnọọ rinne ọmaka nwelu gị adị mma eh, good morning good afternoon good evening everybody depending on where you are joining me asị m na ọ ga-adịla ụnụ niile na mma ụnụ ncha ga-adị ka echi maka n'ihi na echi adagwa gwa ị anya ị ga-afụ na ọmụnwa a na-akpọ nwa ada achalugo achalugo na-enwere adịgboroja chacha ada maazị nnamdị kano ịghọtago mhm, ọ bụ na tata bizizi na-esonye na my broadcast a sị gị nnọọ rinne ee eh, ihe akụ akụ ihe nwe nwe ya ka na-ekwubi n'isi each and every one of you you understand so eh, bikonu dịka ị na-esonye achọrọ m ka ị share m this video as you are joining me do me a favor by sharing the video so that I can continue. Yes, here I for my right up. It's like my network is is not good. Here I for my right up. So many mad people now this struggle. But before we go into that, I want to use this opportunity to appreciate my fellow uh, media warriors. I want to appreciate you guys. You guys are doing a wonderful job. you guys are been awesome because abu bụrụ that nọ anaghị eme a wonderful job agaghị enwe so many mad people today na social media crying lamenting running mad front and back you guys are doing a very very wonderful job in fact ike ada agwa unu ọ na ma apụtara unu nọ die ịghọtago so that is why nji wee sị ka njiri oghere a wee kene each and every one of you then i want to appreciate our dos our dos you guys are as in you guys are wonderful unu dee egwu ịma ihe bụ na unu dee egwu unu dee egwu n'enu egwu <laughs> ọ bụrụ na unu adịrị egwu ọ dis criminals na-amagharị everywhere na-achọ ndị ha ga-afọnye n'akpa ndị ọkọta ọkọị n'ọnụ ha can destroy di struggle but i want to appreciate you guys regardless what infiltrators are doing regardless the black males and everything the mad the the the running mad regardless i want to appreciate you guys maazi chike doziem i love you maazi chinasa nworu i love you continue your good works because um, you guys dị mma ka mmadụ na-amụrụ ihe n'aka ụnụ ụnụ dị mma inele anya ịghọtago ngwa share the video share am the video yes like i said ọmụ bụ nwa ada achala ugo mma ga agwaghị ihe aha na ịchọrọ ịnụ awụsie it I will say that that you don't want to hear. Na me go talk am ntamanto. Anyway, e so many mad pipo na this struggle. So many pipo running mad. So many mad criminals on social media. Ọkụ na-afụ gị yesterday night ka m pụta fụ one video one useless man melu bido ifu na ọ oh, wekatakwuola ala bebezie akwa gị ka ọ na-ebele akwa ọ na-ebele akwa ego ọ na-ebe akwa moni enyero ya moni ọ nọ n'erie ọ gaghị aga ọcha ha acha ọ nọghị na ipo onye na-ezuzu ihe nọkwa na ipob o ọ na-akwa atụ dues o otekirokwa ot onwekwa ihe ọ ma gbasara ipob just that na-eji mgbe maazị nnamdị kanụ na outside mgbe ejidebe maazị nnamdị kanụ ejide disi dị na-asa n'ọnụ a ọ na-arụ ọbụ shoulder with maazị nnamdị kanụ maazị nnamdị kano na ya na broadcast na eh, eh, social media master profit apụta ọpụta ọ na-edowe alụ ihe ịfụrụ a na-eme maazị chike edozie m o merie maazị nnamdị kanụ o nwere onye data idiot hapụ look at idiot na-akpọ chike edozie m idiot look at a criminal onye ụgwọ ọnwa ezughị overtime ga ezurie ya ekriminal na-amaghị ebe mmiri bido wee mabịa zuzugudo zuzugudo wee ruo jamini chọpụ ụmụazị igbo ọ ga-egwu wayo ekriminal etif etif na-achịgharị akwa na ọ bụ prọfet ịma na onye onye gbawa okoso onye gbawa oringo gbachaa taim ya ga n'ahịa ọmakpụrụ ụka ọmakpụrụ ọcha ofu ihe na-emesi n'ebe a ka ọ nọ lụkata onye onye ụlọ gwugoro n'anya onye ugwu ọnwa ezuru o mee ka ihe why sunshine ọ bụrụ na this old age ọ kwakpụwasịrị anya ka awọ ya ka ọ pụtara si na ọmaazi chike dozie mbụ problem ya shiara m the vidio shiara m vidio biko lukat onye na-enwe ejobless idiot nwaanyị na-enye nri nwaanyị na efidi data idiot ọpụta na germany na emeghe onye nọ n'obodo ha ka germany obodo ha ka germany o meki ọ bụrụ na facebook ka ọ ga-eme ekie ọ bụrụ na ipob ka ọ ga-aska mmụta ego ọ ga-eji wee bụrụ mmadụ ịga na be nna data idi ọtọ ọrụhụ onweghị ofu blọkụ dọ n'enu ich ọda ọ na-achọ onye ga agwụ ya okwu ọ pụtara na akpọ maazị chi disi idi agaghị emenwe ihe maazị chike dozie na-eme this same ọ na-eme maazị chike dozie m today o merie maazị nna m dị kano go back to his previous uh, videos ụnụ ga-afụ ihe a m na agwụ ụnụ to the extent that na biafrans was disturbed about his dubious character bido jụwa onye ndu si biko ọgọgụ nwe ka isi ọ dị na awụ ya ala shiara m vidio shiara m vidio the video ebido jụwa onye ndu si ọgọgụ nwe ka isi ọ na-agba ka ka o si eme maazị nnamdị kanụ chịrị ọchị bikos ọ na-abụ maazị nnamdị kanụ nọ ya na brodkast data anụma na-eburu ozu onwe pụta na soshal midia he want to trend by all means ọkpọ samuel na ekpenta today ọkpọ maazị chike dozie m tumoro ọkpọ maazị chinasa nworu nwanne echi ọkpọ nwa adachala ugo today kpọọ the biafran times kpọọ ipob rapchọ media oyi katakwuo n'ala na-ayịsazi peji ara na-ayịsape ofu onye nwe rapchọ media ofu onye nọ na eh, the biafran times so many brokers na-abịa na da peji na kriminal ayị bidokwuo n'ala na-ayịsa peji nkịtị ordinary peji. ka ịfụ the of madness na-arụ ọnụ na brain that idiot master profit i keep telling you you are a criminal onweghị onye ị na-akọs ịbụ onye oshi ị na-achọ onye ị ga-egwu wayo what happened to the group he created mepe ọnụ si ee na maazị nna m dị kanu jiri oji jie duru ebarisi ifeanyị ejiọfọ o kịta ka ibilivukwaziri asị na maazị nnamdị kanụ na-ezi ozi tu to that barista eji ejiọfọ bụ your enemy onweghị onye ị hapụrụ na this struggle including our legal teams onweghị onye ị hapụrụ because of gịnị anaghị asọpọtụ your criminality ịpụta arm destroy kill arm destroy queue. am destroy ya maazị Nnamdi Kano gwara mụ, mụ destroy ya ya ma ekwekwa na ka simon ekwenta take ova from maazị chike e, e, e, mmadụ manụ dịka gị onye ala dịka gụ ka maazị nnamdị kanụ na-agwa maazị nnamdị kanụ ọma nịnọ maazị nnamdị kanụ ọma dati niile eku ume did maazị nnamdị kanụ know you a criminal ịmakpuru na family eh, eh, kanụ jenụrụ dia sista ka e wee na-enye gị nri ka ewelu na-efid gị ka ị na-eri fri food ka ị na-eri free food anya bikos of money ka iji wee baa na da family jee nụọ nwaanyị onye oshi criminal common criminal ụgwọ onwe ezuru ugwu overtime ga-ezuru ugwu maazị chike dozem is not your problem ọ bụ the reason why you failed maazị chike dozem is not the reason why iji wee gbagote alabanko na okorobịa buru na old age jee chọọ ihe na-eme jee lụọ agwụ be nna gị agwụ na-akpa gị masta prọfit agwụ agwụ be nna gị na-akpa gị igwe onye ala agwụ etipụgo gị ala o nweghịzi ihe ịma a na-eme na a na be nna gị jee lụọ agwụ jee chi jee mekwa ndị ichie ndị mbụ na ndị edebo ndị mkpụrụ anwụ bifo na famili jee siere ha ite na that is ha etipụgo gị ala ịnọzi na germany na-ata akwa n'ọnụ onweghị pasta achọghị m ịgwa gị okwu o I don't want to talk to you but my people get gaanụ biko share on video share the video Get ntị ka m gwa m ọnụ ee eh? if that man anyị ga-achụpụ ya na social media ọ like anya na-ayị ala ọ like anya na na-ayị ala onye shazi na vidiyo onye egezi na ntị ọ na-amanye amụ gbara anịghị because of money ọ na support nne nna ya anya we are going to start giving nne na ya anya money anyị ga-astọpụ idoneti n'aka ebe ọ bụ datị na ọ si datị na maazị chika edozie m enweghị right ifu di akaụntụ ifu ego o ji for that let it remain like that ọ bụrụ na maazị dị kanụ pụta then we continue ọ bụrụ dat na a ga continue with nne nna ya anya we continue ọ bụrụkwa nna agaghị continue then onye ọbụla endie ya share m the video Masta profit go nowie onwe dị ebe ị na-eje kedu onye na-ege gị ntị ikwuripụgharị idestroy the queue ọgụ onye mere e, e, na ekwenta ji wee daa ọgụ mere neri akwụna so this idiot this old cargo this master profit ya nya osokwu sokwu wee ne n'ike neli nya this man na-ekele mụdat na ọbụ prọfet nya mkpụrụ obi kwelu this man o wee nalụ azin o wee gwa pipụl pipụl wee sendị eri ọtọ neli o wee viu dị ọtọ master profit nya anya ga anya ga adị ka ihe mechiri emechi nya iji wee na-enyo ike nwaanyị to the extent that na ịpụta na facebook were emebe okwu ee eh, na nneli ijikwa wee hụ eh, that na ọ bụpụtara ọtọ na soshal midia eh, onye ọbụla wee hụ dị ọtọ wee hụ ara so iso wee fụ ya iso na among the people that saw that nakedness ihe na-egwu oge you are a shameless man ịbụ an idiot for coming out to to body shame maazi chike dozie m you are an idiot ịbụ ịbụ a criminal you are a bastard kpọọ gị ọkụ anụ mpama ọgli idiot agadi nwoke na-agwụ ofe chineke bụọ gị ọnụ ọnụ ị na-asị na ị na-abụ pipu chukwu bụọ gị ọnụ masta profit chineke bụọ gị ọnụ eluigwe na ala megide gị heaven na earth megide gị ị na-achụ nkịta na nsị ọgụ ga-eli ị na-achụ nkịta na nsị ọgụ ma ga-eli datụ nsị very annoying idiot a criminal calling innocent man idiot look at anụmanụ look at idiot si be wee pụọ for so many years o nweghị na o mere achieve down home ọ bụrụ na soshia midia ka ị ga-apụta all the whole people maazị Nnamdị Kanụ hapụrụ ịkpụrụ ha niile n'ọnụ ị gaghị aga ịcha ha acha you anata na IPOB memba, gịnị gbasara gị na IPOB what is your business na IPOB maazị Chike dozie ọ onye Igbo mgbe maazị nna kanụ na-eme maazị chike dozie ma point did he call your name dear were you there ka right ị nwere question ọda maazị chike dozie m what right have you apụta na kwuo sị na kamụnta kanụ he is not blood brother of maazị nnamdị kanụ ị bịa na-edibọ nke ya because he is your criminal in crime your partner in crime ụkwụ na ya na-ezukọ oshi unu na-eme agbata eke ị pụta na-edifendie ka ị nwere ike difendị kanụ nta anụmanụ tumoro na-esi ọgụ difendịrị kanụ nta kanụ ọgụ bụ bugharị onye nzuzu look let me tell you people eh if this idiot man i get deal with him because ihe onye a na-eme bụ ọ chọkwa azin ka o destroy ya ihe niile ọ pụta n'abalị bebe akwa wel n'onye ma na blackmail people ihe m chọrọ ịjụ unu today bụ eh abụrụ na this master profit succeed eh? kọgide disa akụkọ fabricated e lies ọ na-akọ sagudo n'ọnụ ọ na-asa maazị chike dozieme wee wee iwe tomorrow wee sị na agaghị continue the struggle na agaghị elizi the struggle can this idiot this son of nobody can master profit come out and lead us can he take over from maazị chike doziem what is the problem of that idiot kedu nsogbu that coward that old for nothing fool that useless old fool kee ihe bụ problem ya gịnị bụ nsogbu ya imesi ọbọsi na-emebishi aha ya o wee pụta na soshal midia ụjọ atụrụ ya o wee kpụrụ maazị chike dozie m n'ọnụ na-akpọ ya idiot look at criminal gịnị ka ọ na-akpọlili maazị chike dozie m ọ bụrụ na maazị chike dozie m drop this struggle today because this insult adịgo too much mkpali a akarịgo ọ bụrụ na ọ drop struggle today what will become of me and you isi onye ga ndị ga-afụ maka maazị nnamdị kano diskrimi na ana na soshal midia na-asa n'ọnụ ọ gaghị ha aga ọcha ha acha ọ dịrọ mma na polisi ọ dịrọ anything ọ ma o nwee zero brain at this man age at his age ịnwekwana mate this man ọrụ oyibo gịnị ka ọ nọ na germany eme o nwere ọgbọ master profit nọ na azị nọ na germany gịnị ka ọ nọ na germany ma ọ bụrụ na ọ bụrụ efulefu ọ bụrụ na tụna ọ bụrụ ekawọd kedu ihe ọ ka na ọrụ oyibo eme gịnị ka ọ ka nọ germany eme onwe ha mgbe ka ọ gbajuo dọrọ ka ịkpọ disman ka onye gị ezigbo azị nke onye gị good advice everytime ihe ọ na-akọ bụ moni moni moni moni moni ọ na-ayị ala na-achọ ike nwaanyị ọ ga-enyo ọ na-achọ ike akwụnakwụ na ọ ga-enyo ọ na na soshal midia iche na human being ịma nọ big for nothing onye nzuzu ee eh? kedu ihe nwere ike ịkpọ this man gịnị ka e nwere ike ịkpọ master profit kedu ihe e nwere ike ịkpọ ya n'ụwa eversins eji wee jide maazị nnamdị kanụ aṅụbeghị mmiri tọgbalụ disman iko ọ na-ekwu nke o kwuru a na-akọrọ etie n'ihe o kwuru ọpụta na-ekwu ọzọ ọ na-adị mụọ ọ dị desperate ọ chọrọ ego he want money look ka m gwa m unu maazị chike dozie m have every right itinye anybody o nwere every right itinye anybody ọ like does e, anybody ọzọkwa anya bụrụ o nwere every right itinye somebody o nwere every right ime somebody expel agaghị agbagha ya agbagha bikos ịnọghọ di ya mgbe maazị nnamdị kanụ na-ekwube ediokpu ịnọghọ di ya mgbe a na crown ya ịpụta kịta bikos ọdas na maazị nnamdị kanụ nọzi arand ịpụta ị na-akọgheri ịkọta nka ụnụ Chike Bezien is no more taking order from Mazi Nnamdi Kano. He, he, he did this. He is not disobeying Mazi Ogbasalụ gị. die. Ka eke isi malụ. Ị Germany wee mara na Mazi Chike Bezien na-edisobey Mazi. Ndị eriri eri everywhere. Biko share around video. share the video gị ka m chọrọ ịkwụ ụnụ taa ee eh? <laughs> ọ bụrụ na biafra bịa ndị a ga-agwụ ala ndị a ga-agwụ madness karịrị akarị ndị a ga-agwụ ala and the maazị nnamdị he he's not going to take it easy with these criminals ọ gaghị eteke easy with all these idiots eh, everywhere nna nnamdị kanụ melu juru ebe niile o juru eju lukat ihe na-eme today okwu niile maazi nnamdị kanu kwuru for so many years bịazi today na-eme lukat tinubu tinubu jejije kpọrọ onye isi ndị boko haram ka o welu mee his vice den biafra na na-anọ akpa biafra bịabagoro na abịaba everybody na rejoice people na eh, nọ na biafra land na-enwe hope na na biafra na-abịa ụmụabụ idiot ị na-ene ovasi na asị na-aga ihe a na-eme aja jos 2023 elekshọn nkịtị ka ọgba nje na-agba na naijiria ị nọ n'ebe ị nọ na-awụ ya ala kpụrụ maazị chike dozie m n'ọnụ kpụrụ onye nke a n'ọnụ ọ bụrụ na ndị a niile a na-akpụ n'ọnụ gbasịsịa dis biafra ị ga-erestọ nwunye ị ga-emenwu ihe dị na release of maazị nnamdị kano dis pepụl ịkpụ n'ọnụ ị ga-alụnwu ihe ha na-alụ can you be able to do what they are doing simon ekwenta nọ na saịdị nke na-achọ ndị ọ ga-askam na-achọ ndị ọ ga-etichasị ọ na-etichasị ndị mmadụ na saịdị nke goma nọrọ na saịdị ebe ị nọ ị nọghọ na ị nọghọ na anụ ana ị na-achọ pipụ ị ga-egwu wayo that is why igwe ha anyị ipob mana ị chọrọ ị na-amụ ihe niile na-eme na ipob profit there is no shortcut na ipob you nweghị any right you are not a member of ipob for that you remain a stranger ịbụ a complete stranger n'ihi na anụ nwanne maazị nnamdị kan is meaningless it does not mean anything ọ kwalifaighị gị anything maazị nnamdị kan hapụzie maazị chike dozie ma ọ ga-ezi ozi ọ bịa zibe gị look at you jiri ojii ijiri ojii ewee sack ya rita eze look at ngwọrọ ego diga onye na-azụ onye short amaghị ihe m ga-agwa gị agwa nọọ gị nwa jiri oji ị na-eji oji asa onye ichere ihe abụ family matter ị na-ezi ozi ha ka ihe ị na-eziri ozi fọ iziri ozi ka gịnị mee nọọ jiri oji iwe ji oji ewepụta eh, eh, eh, sak ya rite eze ọdụ mere ọdịnwa mere ọgụ mere ka akwụrụ gị aka ee na o nwere mgbe na masị chike dozie mpụta si pipụl ee na si madam nne nne ya anya ya ma e nwere akaụntụ apruf sọsọ ego ihe gbasala ego ka disman na-agbakeru anya n'isi umekata obere akwa atịba fim ka enene bie oje sebe igbo sebe sechacha ṅụwa haidrọg ṅụwa ṅụcha ọpụta na soshal midia na-ebefe ka akwa jee sebe igbo jekwuo see kokenu ịmara ihe ahụrụ na-ese da saidi jee see ya mụọ isecha ya ibe na fesbuk na-emegheri when kịta aka maazị Nnamdị Kanụ bụ onye ọma gị ndị a niile ị na-agba mgba ị ga-emenwu ihe ha na-eme ihe a ka m na-ajụ gị maazị nnamdị na ọ bụ onye ọma gị ọkwa ị na-achalenji maazị nnamdị ka o nwere onye hapụrụ dise maazị na ị na-edobe ahụ data nọyọ ọla ọ na nọyọ best friend na nọyọ ịlọ ị na-akwanyere ugwu mgbe ọ na outside o nwere mgbe iji eteke ọda from ọ ọkwa ihe niile ị na-eme bụ ị na-edobe ahụ data na you are older maazị that na ịdụ other than Maazị Nnamdi Kanu ọ ihe your actions na-egosi today unu nwa bụ old cargos na IPOB unu na-arụ ọbụ shoulder wit maazi Chike Edozie IPOB anaghị eme ihe ọgbọ nwata enyi eze enyere pawa ga-apụta kọmandị gị ma ọsọ gị ma ọsọ gị ịlaiki agwa isi white n'ihu na azụ ino concern maazi Chike Edozie ihe ahụ ọ ga-agwa gị ka ọ ga-agwa gị and you must obey if you did not obey emega spell ihe anyị nọ na ya command and control anyị ada bụ age we don look at age na ipob ihe a na-achọ bụ ka enweta biafra biafra bịazie enebezi anya na age bikos unu nwa bụ okagos unu na-emezi ka ndị nọt pụrụ n'isi okenye anaghị agbadatinanya okenye nọ ndị enyere ọchịchị gwa gị ihe ị ga-eme ịgbaghalịba onye nzuzu ọkwa maazị nnamdị kano ofrogo wee wubolo ọchịchị nye nye nye nye nye nye maazị chike dozie m n'aka ọkwa ọ gị ọka ifu n'ibe eru ijọsụ na-amanyagharị ọpa ndan doskipụ na-edu gị ndị ahụ na ha na-agwa asịrị dati ọkaba chineke ga-akwụ ụlọ ọkụ veri soon ị na Ndị kano nta kano ka ọ na-achalenji maazị chike dozie m onye eji nwanne ya e eji apụta na akwụkwọ dị nke bụ eziokwu e prọfet ị na-eklem datinye bụ prọfet ị na-atụ asị na-ejekọta pikchọ mpamaazị lukat yu onye nzuzu bikos of that na ijere dị ọda day ebe ahụ jeje nụọ nwaanyị ya ka iji wee mara stori niile ya ka iji wee mara evritin na-ekote pikchọ mpamaazị nnamdị kanụ debe e, edebe ma e, e, kanụ nta kanụ nọọ kabọn kọpị nọọ kanụ efugo mpamaazị ewu ọ asịrị ịpụta na soshal midia ịbịa ịgba onye ifela ade na ifela eme ozu old kado my people gee ntị anything mmadụ chike dozie m set goals anything dos said goals ma ọsọ gị ma ọsọ gị na ụmata ndị na-ayị ala ha hichaa ala anything dos eh, said <laughs> mere gịnị goals. ọnwụ maazị pụtara na awụlụ onwe ha ọrụ na ekret awareness nke gị pụta na soshal midia na-akọ ọnụ ị na-ediscourage people na-eme ka people gbakpuru ọ bụrụ na na ndị midia warriors of ipob bụ ndị na-atụ ụjọ maọbụ ọ bụrụ na ha bụ ndị na-atụ ụjọ ịbụ ọnụ maọbụ na a na-ele gị anya na nzuzu ị na-eme na-atụ gị ụjọ ihe kara imebi today ịpụta iwere ụjọ hụnyecha onye ọbụla n'ime ha will cast a spell on you how many people ka ị kastigoro spell on pipụl ka ị kastigoro spel on dem ọ na-awụ ọkụ onye ala a mmadụ man na kast spel spel ị ga-akast bụ spel onye ala a mmadụ man spel ọ ihe ị ga-akast on pipụl biko spel onye ala da alụ onweghị isi notin onweghị ihe ọbụla onye ala kwuru bụ rọbish nọ nonsens ka ọ bụ ọda eme eh? iwe mmadụ ma iwelu spel ị na-ahụ pipụl ụjọ na ahụ a na-atụ gị ụjọ I'm going to, the day I will cast a spell on you, that's the last day you will hear from me. Look at anụmanụ ị na-akasti spell na aji ọhụ nne gị onye onye eriri eri idiot iche na-eji spell amaja amaja media warriors onweghị onye go na ekwu gwa m onye go na ekwu na dis ipob na-abụghị ndo oshi na nda. a gwa m onye go na ekwu na dis struggle ị na-amanye ọnụ n'ihe gbasara ipob ipob bụrụ memba na ya onye ka ị na-amanye ọnụ n'ihe gbasara ha share m vidio biko share the video share m this video ị nọ na social media na monitor everybody look at Chike dozie m afọ one ka iji wee tọọ sef afọ one ka iji tọọ Maazị Chike dozie m mana ihe ọ na-arụ ịga ha alụ nwunye ịpụta ị na-akpọ idiot indiketọ si emere gị anya na-akpali ya ịpụtaziri chọọ ka mmadụ nye gị respekt ịpụta ị na-akparị sọmbadị na-akparịghọ gị onwenukwu ụbọchị maazị chike dozie nkwukọtara okwu kwa afa gị mana every ị na-akpụ ya n'ọnụ ịpụta ịkparịa ya kpọọ ya iyi na-emezi expect that na people will respect you ka ebe ọ ga-esi eme ihe iji tụrụ mmadụ ka a ga-eji atụrụ gị mkparị inyere mmadụ ka onye ọzọ ga-apụta kparịkwa gị bikos mkparị na-afụ gị ụfụ n'ahụ but ị laikiri ị na-akparị pipụl ịkpụrụ mmadụ chike dozie m n'ọnụ kpụrụ onye elu n'ọnụ na enu bara ife ifeanyị eji ọfọ ịmadasị na ọ ga-eji bairo degbuo gị ọ ga-eji bairo daz denye gị hankọf n'aka ịpụtakpụrụ ya n'ọnụ ever since bifo ị nwanne maazị bara ife ifeanyị eji ọfọ bụ lọya maazị nnamdị Kano na-eji ihe gbasara maazị nnamdị Kano na-afụdatị na ihe na-aga ọfụma because of maazị nnamdị Kano, barista ifeanyi eji ofe efezigo so many challenges so many threats from zoo government which need aware how many times ka agbala unu ọkụ last year ọkwa egburu pe eh, eh, pa ya because of that na ọlọ ọvụ maazị nnamdị Kano and that na ọlọ ọvụrụ ndị biafrans wepụta onwe jos na-arụrụ anyị ọrụ na-enye aka n'ihe niile a na-eme dasie mmanụ ka ịfụrụ e ihe ị ga-akọ n'aka ya na ọ dịgo compromise na barista ifeanyị ejiọfa adịgo compromise that na ọ na-atụ asị wee jelos idiot onwe ihe na-ayarụ na-abụghị envy and jealousy the barista ịkpụ n'ọnụ das e, e, iru slippers ọgba n'ọkpa go go back to biafra land ka ịfụ mansion ọ lụrụ die ị na ya na germany na-amanye amụ amụnwụrụ anwụ ị na na germany ifela ada eme gị at your age onweghị blọk tụkwasị n'elu blọk ibe na be nna gị ịkpụtanwuhu blọk ibi n'ụlọ ochie nna gị common kọmọn ime imodunwu na be nna gị ịpụta na soshal midia ị na-akọ ndị ka gị ọnụ mma ị na-aka ndị ka gị mma ị na-akọ ha ọnụ ịkpụrụ ha n'ọnụ ebule m nke soshal midia mere ọ dị izi ọ bụrụ na ọ bụrụ soshal midia ka ebe ị ga-afụ barista ifeanyị eji ọfụ who are you onye ị ga-eji wepụta na azin ya who are you ị ga-eji wepụta kpụrụ barista ifeanyị eji ọfọ n'ọrụ maọbụ who are you ị ga-eji wepụta kpụrụ maazị chike dozie m n'ọnụ onye mụrụ gị anụmanụ idiot echere na ndị na-eme mkpọtụ bụ ndị nwere something to offer ọ bụrụ na onye asị na ọ da emezi ọ lituo irigoro maazị chike edozie m hapụrụ gị strọgụl a ị ga-emenwu ihe dị na can you do that ọ ihe ga-apụta juo onwe gị ndị anyị na-akpọrị today ọ bụrụ na ha wee iwe hapụ this struggle today there is nothing you can do onye ga-ata dị afọ bụ maazị nnamdị kanụ you are just creating problem for maazị nnamdị kanụ without you knowing it ndị ị na-agwa nwee conscience enwezụga the love they have for maazị nnamdị kanụ enwezụga na somebody like you nọ n'ebe ahụ ha ka you quit everything but because of the love they have on our leader ha kwechiri die na-anagide insult unu niile mkparị unu niile na-akparị ha maazị chike dozie mbụ eh, head of dos adenye shishi unlike uche okafor for during that time anaghị akwụ maazị chike dozie m ụgwọ maazị chinasa nwere adenye eshishi ha jọ ọrụ ipob bụ volu ọbụla dị na n'obi pụta ị na-arụ ya because i want biafra to come that is why ji wee pụta kwechiri na-eme ihe anyị na-eme ọ bụrụ ntile enye gị ego master profit Nobody Will pay you onwe onye ga na-enye gị ego ihe ị na-ezuzu ka a marakwa na ịnọ ka a bịa na-esetụrụ gị onweghị onye nwere ya ọtaim ịbụ onye ala jee chọọ ọrụ lụọ na abịa nna gị kọwa ugbo na ịkago your your mate Ọlụ ọrụ oyibo amaghị ihe nọ na germany eme i don't know what in niile ịkwụ n'ọnụ ndị na-ama na-eji biafran times and eh, eh, ipob rapture media you can't even stand them enwe ndị ha bụ ajụọ nkịtị enwe ha they have achieved so many things more than you onwebeghị ofu mkpụrụ ihe imela achieve kọmọn ụlọ nkịtị bangalo be na gị rubeghị mana ibe na soshal midia ikpuo ọgọdọ na-achọ ndị na-achọ ndị ị ga-egwu wayo ịpụta ị na-akpagha anya ka awụ. ị na-akwaghị anya ka onye ohi na-achọ onye ị ga-akwụnye mkpụrụ ụjọ n'ime onye ịwawutere iskamụọ ya if you talk to me anyhow I'll cast a spell on you onye ọbụla na-ezeghị eze mụ nwe nwee m ike I'm waiting for the day you will cast spell on me ana m eche gị ebe nwa ha onye ka gị anụmanụ iji spell eh, as it escape people away ị na-emezi awa agba gị nkịtị ekwesịghị ka emebishie aha gị I'm going to cast a spell. gị ọtọ gbanwa idiot onye ala share the video abeg ihe m chọrọ ịgwa ụlọ m ụlọ fụ this master profit ụlọ <laughs> fụ that idiot gwa na egwu nọ maazị chike dozie m agbaghị ignore for a very long time because ọ bụrụ na ọ gbabeghị ignore ọ ga-apụta na respond to him but onye ọbụla tụ na onye abụ onye ala agwụbe nna ya na-akpe that is wee eji gbachite ya nkịtị barista ji eji ọfọ bụ n'ọnụ barista ifeanyị eji ọfọ tụ na onye abụ onye ala that na ọ maratụ na ọ bụ onye ala that is onweghị onye na-ala gị onweghị anybody na-ede sop about you onweghị onye madatụ n'ọnụ ọ jọsụrụ na na-ekretiri onwe problem ọkwa ka ejekwa gbakwa ya ọkụ di sekọnd taim na-achụgharị ya ka egbuo na omere gịnị nothing ọ bụ somebody zoro na germany somebody zoro na germany na-amanye anwụ somebody oke maazị nnamdị kano eji eji master profit and kano nta kano ha claim that they love maazị nnamdị kano nwanyị na ha anatabeghị ọ abụọ na kano nta kano bụ blood brother of maazị nnamdị kano onye ma bụ onye kwesịrị ịnata ije natabia soro na-eji ime maazi nnamdị kano ọ gaghị abụ eh, fine boy bikos kano nta kano is older than eh, eh, fine boy otu onye nọkịta nwe ihe a na-eme na biafra land ọ lasbon ka ị ga-ese ndị ka ọgụma ga-eje bikos destin bụ a big issue ka ọnwụ ọgụnwa bụ elda kwesịrị ịga na-afụdata na ihe niile na-aga n'anya ya n'anya nke a bụ kanụ nta kanụ zuo onwe na germany na-achọ ego ha ga-eri ya na masta profit fineboy natazie sorozie na-aga ikpe e, e, gbasara maazị nnamdị kanụ then when people say that na kanụ nta kanụ is not blood brother of maazị nnamdị kanụ master profit apụta idefend ye can't you see that na the the handwriting is written on the wall can't you see it ọnụ na afọ datị na okwu ji aka gbaa onwe ọtọ ehe masta prọfit lọvụ maazị nnamdị kana ịlọ ya ka ọ bụ gịnị ka ọ ka na-eme na germany ka o nwere onye ma onye ọ bụ nwanyị nọtinye nwe ịnata na naijiria jemitie maazị nnamdị kana na dss dungeon were aka tebụl ọrịa the hotins ọ na-asị o were aka chisara ya maka maazị chike dozie m den ka ọ nụzie ihe maazị nnamdị kanụ ga-asị nke abụọ na ya na soshal midia na ya na germany na-agbasa asịrị chiaran vidio ọ na na germany na-ata ọgọdọ na-ata akwa si na ọ na-eme eh, vidio ọ nọ na germany na-ayị ala ọ na-eme agbata eke ọ mụtara skam ọfụọ ọ mụtara otu esi eme agbata eke lukat nwa akpụda bi na finland that short thing na-enu nwa akpụda nwa akpụda dubizi na skam biafrans masta profit emere anything onweghị ofu mkpụrụ ihe ọ pụtara menwuo omenwuhu ọpụta na ebule m maazị chike dozie m na nka nka ebe ọ sị na tinaya mere ihe eji wee chụ eh, eh, eh, madam oyibo why not nyanwa ịpụtakwa destroy ya nwakpụda in finland stop ya from scamming people why na o mekwa ha that ọ na-eche mgbe mgbe mgbe mgbe a ga mgbe a ga-akapchọ kịta nwa nwakpụda mgbe ahụ masta prọfit apụta na soshal midia onye mere enyanwa kast spel ọnụ nwakpụda ewee kapchọ ya onye mere ihe eji kapshọ nwakpụda kpọtụ kịta dị holding dị fresh o nweghị ike ịpụta mee ihe gosi dat na yet na ya ga-akapshọ nwakpụda maazị Nnamdịka Kanu Obi lọ ya and o claim that na enwe powers to do more things na enwe powers and na ya na-afụ echi ọfụnwuhu dat na achọrọ iji dị kidnap maazị Nnamdịka Kanu ọfụnwuhu dị evil Nelly Akwunofo Egwu and co planụrụ against maazị Nnamdịka Kanu bụ in ya ọfụnwuhie he was blind that time ọ dụ blind na-enyi ike nwanyị he was totally blind then na-achọ ike akwụnakwụna ọ ga-enyi ọpụtatidol na-amanyagharị na-emegheri na-asa n'ọnụ na n'ọya gburu buhari o jiri mee nke a and o nwere powers to do more inwe powers to do more things ịfụzighị that na achọrọ ikidnap your in-law ịfụrọ that one ịmakwana ị kwesịrị ịga hide ya in shame ị kwesịrị ị na-akpụkpuo akwa zoo felu na efe onwe ha nete na echi ịchọsụ were ọnụ na-egbu ọjị you are a useless man ị kwesịrịghị ịpụta na-ekwu okwu anụmanụ ndị midia warrior nụchọọ gị pụta nwere akụkọ ịpụta na-eteki dị glory wel onweghị ihe for the past one eji maazị nnamdị kanụbọgọgụ nwoke onwebeghị ihe imelu not even one naira ka contribute kọntribut ego iyi na-ebere akwa ego gị ya your one naira na among that money a na-ekwu okwu ya o nwere ego gụdo na ipob why are you so disturbed about finance of ipob you are not a member of ipob you don pay dues onweghị na family meeting ị na-aga na germany why are you so concerned about ipob money ndị gị otinyere ego dị ya ka ọ na gị tinyere ego dị ya mba na ipob ka ị ga-esi wee skamụta ego ị ga-eji wee lụọ ụlọ be gị anụmanụ ịgwọ ha ụfụfụ mgbe ịdụ yọng ọ bụrụ na dis old age kịta ị na-esi nka nka ọ bụ kịta ị na-esi nka nka ya ka ọ dịghị ka ị ga-eme something na achieve mr man come on jee na kpuo inside come get inside anụmanụ tichie ya lesa ọ nke eh, ihe anụnwa emidiri ka agwa ya okwu go share the video eh, eh, biko share m video you guys are not sharing the video gịnị mere share the video ọ nkwụsị ịbọkasị dis somebody say nwada chabuga beg ị don do see ọ bụghị nke ị do gee ntị ka m gwa gị ka ha hapụ ịdị ka m ọ na-eme e ihe anụnwa ka m ọ na-enupu isi ma ọ bụ na nna agafe gee ntị kedu ka ọ dị na otu ihe nọ kịta anụnwa ịbụ chiaman of eh, obodo azimiti na obodo ụnụ enyeghị ọchịchị as chairman yu a. ifuru ya na oke chairman anọ ha rand vice ọkwa vice ga-emenwu ihe chairman na-eme right ifugie so chairman anọ ha rand vice take zi over ndị mitin as in somebody na mitin bidozie dowe against vice bido from there kpaliba vice na-akpali ya na-akpọli vice na drag vice up and down ịmakwa na da vice chairman nwa anwa wee iwe hapụ da meeting da meeting ga-aghasa meeting a meeting bụla na-enwere onye isi die ọ dị enwe isi that is why ịfụ ha na anybody na-akpali onye isi na organization you don't need to spread that person you need him onye ahụ nkịtị because that guy etinyeghị onwe na that position uwe ha aka eme onwe vice chairman or somebody or pipo tinyere die oke maazị chike dozie m nọkata gburugburu head of eh, ipob head of eh, eh, ihe anụnwa dos maazị chike dozie m nọkata bụ head of dos the answer is no ọ maazị nnamdị kanụ tinyere ebe a which na maazị nnamdị kanụ fụchara ụmụnne for this useless master profit ya yeah. that coward ọ sụchara ya he saw that coward o ha ọchịchị nye ya because ọ ma na complete onye ala oke kịta ejizi maazị nnamdị Kano for the past one year eji maazị nnamdị Kano gịnị ka data idiot mepụtagoro onweghị ihe o mere ọ dị bizi na apọshọn blame on maazị chike dozie m on dos nweghị onye ọ hapụrụ including the legal team most of you ma many times maazị nnamdị ka nwegoro n'ishu with zoo gọọmenti barista ifeanyi is always on the picture ọ na-anọwa na that picture ọ na-adọba involve na the case ọ ga-eme gị ihe release ya maazị the last time e release yo kwunu fu the video he was there master prophet osi germany nata bịa na elements the answer is no so nwa oge ji wepụta kpụrụ ndị dị otu a the people dị important na this whole struggle ọkpụrụ ha n'ọnụ ịfụrụ na onye a na-edunyere ya edunye onye a bụ ekwensu ngwa ka e ya na na maazị chike edozie nwa chineke ekwekwana ahụ n'ọjọ sụrụ na asị na dat na maazị chike god forbid o oh, i reject it e ya forever asị nna na maazị chike edozie nkịta dadat nọọsụ oke dat na achọzi eh, ịbụ head of eh, dos ngwa ọ these people na-akpọrọ ya ha bịazie teki over na ejewalugo den the same thing kwa ebarisi eh, fanyej of ekwukwu ofu okwu ahu gini ka ọ dị ka this idiot all these fools kpu ndị dị otu a n'ọnụ gịnị ka ọ dị ka ha ọ ga-emenwu saa onwe gị ajụjụ a gini ka ọ dị ka ndị dị otu a ka ha ọ ga-emenwu achivu na ma ọ bụrụ na ndị anụnwa sị na ha adịghị emezi again onwero the only thing ha ga-eme bụ aka onu. ekesasị ego dị involv ekesasị ego atụtalụ kee kee onye ọbụla ejewalụ maazị nnamdị na eze na dss dungeon na-ata afụ n'aka ndị fulani ifradat na ndị anụnwa dị ịpụta ị na-afọ mmụ kaba na-edobe alụ datin ibigo obodo oyibo datin edo wif datin edoro fulish na maazị chike dozie m na-etọrọ atọ yes abụ na ịtọ maazị chike dozie m atọ ịtọkwuru maazị nnamdị atọ but ị na-eme maazị nnamdị kanụ ee dis maazị nnamdị ka na ị na-anọchitela ọgụ today na chike dozie m na-eme disobe ị na-agbabie ngwa bifo yes ị nara akwa elu ugwu ị nara akwa elu ugwu gwa na onwe ụlọ eziokwu luzie today mara dat na maazị nnamdị ka na ube ejecha ọgwụ ọla ọ ka ọ bụ ọ bụghị ọla ọ kịta na amaka na-eji eji ọ pụtakwa kịta ọghọkwa your enemy ibidokwa rọbụwa shoulder wit him oputa na-eme people educate ihe na social midia mee ihu ka enwe ị na-asa n'ọnụ dị ihe ị na-ekwu inwe ịdịghị coordinated inwe ha kọntentị onwe ihe ịnwe ị na-ekwu ị naghị ekwu okwu mmadụ anụ na-epụta mma mma mma mma mma mma mma mma mma mma mma ọnya ka ị ga-eji anyị mma ọnya ka ị ga-eji wee ndị m eji wee stand ya barista ifeanyị eji ọfọ anụmanụ ị na-emegheri ị nwere kọntentị wee na-akọgheri gịnị bụ mma mma aka na-asụ ụdị asụsụ a na aka na-ekwu onye bụ important na-ekwesịrị ị na-ekwu na ibe eru inwe singụ set na-asị na tị na ị gaghị ahapụ ndị dos ka ha mee dia duti ka ha mụọ azi ka ha rụọ ọrụ ha ị gaghị ahapụ uwe ndị legal ka ha nọrụ onwe ha na ịpụta ị na-akọ ihe na-agbasa alụghọ gị ịkpụrụ pepụl na-amara onye egbe ịkpụrụ ha n'ọnụ anyị that is mmebeghị kịrịkịrị maka chukwu ka m gwa gị mmemme sure that na azin na ịdaghị tenkobo again na social media ọkwa ịfụrụ afa gị ị na-eprotect mma destroy ya ị nwebeghị onye mbụ you don't know me o oh. you don't know me look at you na-akpọ somebody idiot ịpụta imekwa ọnụ na-akpọbarịta ife anya ji ọfụ idiot look at anụmanụ ngwọrọ dịka gị anụ ọfịa anyway m this video biko biko okay nee ya ọ oh, ndị maazị Nnamdi Kanu na na fight for Biafra look at ihe ha na akọmentị they are looking at your black pant look ihe mmadụ na-echala anya na-ede na soshal midia look ihe sọmbọdụ na-echala anya na-akọ na soshal midia black pant. for your mind na nwada jalugo you black pant look at ihe people as in ihe people na-eme imagine ọkwa ifuru ndị isi ojii ifuru ihe amazi nnamdị kanu kwuru e ọ best ndị isi ojii very worst and useless people ndị isi ojii nne ya people that nna nnamdị kanu ji maka ha nọ na dss dungeon na-ata ofu n'ọba ofu ebe ha dị ikpe ngatị na azin ọ naghị abụrụ na dis useless people ka maazị nnamdị kanụ eh, eh, azị nke ejidere hapụla anyị maazị nnamdị kanụ ọ kaala ịkalụ m mma lụkatị ihe sọmbọdị nechara anya na-ekwuwite <laughs> nwadachara oge ịmarazi na ọ na-adị njikere ọ the time mụnwa nnọkọta eyiri m black pant pụta na broadcast vika shot ebe a eyi m na abọn shọt ọ bụghị onweghị ihe ị na-afụ ịbụ na m mepee my leg ihe ga na-afụ bụ jin shot nika nika ọbọdadị close ma abụọ m ọnụ na wide ọkpa i am well trained amastago m ama m anya wempala i don't know how to do it etichiri m otu esi e, nwaanyị nọ daa na close ọkpa ịmụbeghị e. e nwa you never born even people ụmụgoro na nwa na abụ ha nọrọ ala ha close their legs ma afọzigbe nwa ada acha n'ugwu lụkata ihe mmadụ na-ede na-enye pipụl a chọrọ inwetalu biafra nee ya ị gaghị apụta ị ga-adị bizi na-ezo under fake account na-ezo under fake you can never show your face but that person wepụtara onwe ịpụta ị na-akọ yati yati ka ị discourage ya akwa ifuru our people our people do useless some of our people do nzuzu discourage onye ọ bụ na mbụ somebody a ga-ediscourage mụ na nnakpuo chapta nke achalugo emechie o ike onwezi onye ga na otu achalugo si ebrokast uwe a nwata achalugo esi otu a mechie na social media because of riffraff useless people useless people na-enwero sense but unfortunately for you guys kedu ihe ị ga-ekwu na webisa never here gịnị ka onwero Black Panther don't even have Black body <laughs> hey chineke ma elu na ebele maka chika nkuru god have mercy on you guys unu nwa na kọmentị ihe i pity you my people biko <laughs> my people biko <laughs> na-achị ọchị is not funny ọ tọrọ ahụ but anyway so my pipo ihe m chọrọ ịgwa ụlọ bụ eh we must remain focused biafra is coming those of you na-edobe arụ dat na ụlọ ọdịchọ na ihe biafra biafra na-abịa ọ ga-eme ụnụ as in if you know you know no need that na anapụta agwa gị ya but to have it at the back of your mind that na biafra adịgo nso the coming of biafra is at hand forget until akpọrọ gị okwu afa enidịghị ịgwa gị anything just nọdụ na-ene anya continue looking be focused malụ mgbe ihe galụ just nọdụ na-enene don't be carried away but biafra is coming if you know that you know if you don't know so that is it my people um, <laughs> on this note eh, ignore master profit. <laughs> onye afrotas ifu ya echi ịghọtago eh, ihe m chọrọ egwu n'obodat na onye ọbụla sịdat na anyị nwa agagha na ipob agaghị aṅụrụ mmiri tọgbu iko ịmadat na onye ahụ anyị agaghị ekwe ka ọ ṅụrụ mmiri tọgbu iko yes anyị ike ada agwa anyị o nwere ike nwa adachala ugo apụta onye ọzọ apụta onye ọzọ ha apụta aka nkụ e, midia warriors ifun sef ụmụ a na-ada apụta ka ha si apụta enwere ndị bụdat na ha bụ eh, e atakata abụọ dazi ịtakata ọma nkweghị ọtụta ewupịa onwe ndị bụ akpụke so forget midia warriors megide ozu gọọmenti ihe ha kwete megide ndị bbc ndị oshi na ndị amụ ihe ha tatagheriwe ọnụ ọ bụrụzie ego nwa mba nsị as na we no go sleep na this struggle that person will not sleep anyị ga-enye onye ahụ back to back ka o wee kweta dat na ọ na-eme ka ọ mara dat nọ somebody ka eji eji na dss dungeon ka ọ mara na dị mmadụ nọ mpa mmadụ nọ lida mmadụ ka eji na dss dungeon we are not joking when we tell you that na anyị mean ihe anyị na-eme anyị mean ya ị nweghị ike ịbịa you are not our as in you are not among us ị bịa na-etinyere anyị ọnụ bịa na-agwa anyị ihe anyị ga-eme na-agwa agwa leader otu ọ ga-esi e, eme ihe o kwesịrị ime you don't have that right ibugodo our member you nwe limit allow our leader hod allow him to do his work his job mgbe maazị nnamdị kanụ na-etinye ebe ahụ ọ bịaghị me gị inform so for that reason you don't have any right to question him maazị nnamdị kanụ is the only, as the only person ga-ekwestionwu maazị chike dozie m not you some of you na-agbagharị asịrị kụba asịrị maazị chike dozie m ọ naghị ete ike ọda from maazị na ọ gbasalụ gị ife atọ dat ma ọ dị ete ike ọda from maazị is it your business ọgụ maka ọdụ ụlọ ikwu ọnụ eluwo gị n'okwu onwe ihe gbasara gị na that story it is none of your business ihe gbasara gị bụ the focused ụbọchị mitin ị gaa mitin atụba dus ị tụọ dus ajụọ ajụjụ inwe kwesịrị ajụ ajụjụ inwe ansa ikunite ọtọ zaa ya nọdụkwa nwayọọ dịka nwa ṅụrụ mmiri ala nne ya ọ bụghị everitime ị na-agba spid ị na-agba spiidi mgbe maazị nnamdị kanụ tiri maazị chike dozie m ọ bịara kụọrọ gị aka na dọsigụdat na nekweo na m chọrọ iti maazị chike dozie m you don have any right of whatsoever ịpụta na akọghịrị it's none of your business you are not in the right position to complain or to talk to say that na mass chike dozemi is not taking order from mass ọgbasala oge you are gossiping because you e draw short go to ijela the people na-eje visit maazị nnamdị kano onwenugo ụbọchị ha pụta sịgodat na nọ na abụ maazị nnamdị kano isi ozi na maazị chike dozie m eme you are just gossiping ịjọsụ na-agba asịrị because onweghị ihe ịma but barista ifeanyị eji ọfọpụtago one day sigo that na eh, that na maazị chike doziem is not taking order from maazị the answer is no you are just gossiping so nọdụ nwayọ jiri nwayọ ka ofe lọrọ alọ zuoro gị nne on this note my people mụnwa ka a na-akpọ nwaada achalugo achalugo na-enwere adịgboroja biko ọ bụrụ na ishi ebe dị eh, vidio gbaa mbọ ka ishi ya ya oh, o because ọ dị very very important ihe akwa ihe nwe nwe ka nna ekwubi n'isi each and every one of you den wee na-asịkwazi ka onye chiri nya zeru den onye na-echibekwara nya gba mbọ ka ochie like master profit gba mbọ na abịa nna gị ka ịhịakwa agwụ nna gị bikos agwụ na-etipụkwa ala and o tipugo gị ala already so that is it my people uh, until i come your way again i love you guys um, for those of you ndị nke chọrọ love ndị nke chọrọ udo udo nke chineke ka m na-ahapụrụ ụnụ ịghọtago uh, um, tomorrow is another day ka ndị na-enyozi black gaa anụ n'ihu ị ga-enyota isi nne gị n'ọgba